Oh. parlait toujours. Dans le cours, on parlait d'amour, nos premières cigarettes. Les vraies, c'est qu'on s'est fait J'écoutais mon père et son accordéon le dimanche matin. C'était con, mais on aimait ça. Ah, Je vais papa. Je vais ans. Je vais ans. Je vais dans les nuages, je me sens dans autre âge. Je rêve d'amour, de passion, de révolution. Je suis planté là devant les infos, du facilement beau au placebo. J'avais 20 ans, ouais, j'avais 20 ans. De mes espoirs au bar à boire, de mes souvenirs qui me font mal, et ceux que j'ai aimés. Mon Dieu, j'avais 20 ans, ouais, tu vois, j'avais 20 ans. On avait 20 ans. On avait 20 ans. on avait vingt ans. Vous avez vingt ans, maintenant. Vous avez vingt ans, respirez, ne condamnez plus. Ceux qui ont vécu. Vous avez vingt. it on. J'avais un